السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا لكم بموقع استثمار جديد موقع بوندورز فون الموقع شبيه جدا طبعا للموقع اللي شرحناه بالأمس ما تتخضوش علشان خاطر عليه رسمة السلحفة ان هو بطيء لا بالعكس الموقع جميل جدا وبيدي عائد يوميا 50% يعني انت لو عملت ايداع ب 50 ربع ب 100 روبل بتاخد 50 روبل يوميا المهم ان الموقع بيديك راس مالك خلال يومين فقط بتقدر تعوض راس مالك فباذن الله هتست... تقدر تكسب كويس جدا من الموقع ونكسب منه ونربح منه والموقع لسه برضه في اول بداياته بس يبين عليه آه، من احصائياته كده ان اللي هو لسه جديد فهنا بيقول لك متصل 25 شخصا فقط والمستثمرون 207 آه، شخص فقط يعني معنى كده الموقع لسه في بداياته طلع يعني ناس قليله كده عليه فيلا بقى نروح نلحقه زيه زي المواقع التانية ونروح نسجل على الم... بس قبل ما نروح نسجل يا جماعه يعني في ناس بتقول لي ابعت لي اثباتات سحب ان ان المواقع اللي, بت... اللي بتشرحها دي صادقه والله العظيم كل المواقع دي اللي بشرحها بقدر اسحب منها يوميا يعني كل يوميا ايه يا عم دي كل ساعه بسحب من المواقع دي يعني يمكن في اليوم والله بسحب مرتين او ثلاثه من كل موقع انتوا فاهمين ازاي يعني كل موقع انا ممكن اعمل ايداع ب 10 روبل او ب 20 روبل بسحب يعني ممكن كل ساعة ساعتين كده بسحب واحد روبل اتنين روبل خمسة روبل على حسب ما بلاقي بسحب على طول وانت عايزك تعمل زي كده كل ما تلاقي اي حاجة على المواقع تسحبها مباشرة ما تخليش اي حاجة على المواقع الاستثمار اللي انتوا شايفين اللي انا بشرحها دي عشان خاطر الموقع ممكن يقفل في اي لحظه تتخيلها فانت ما تخليش رصيد يتوفر على الموقع اسحب رصيدك اول باول فمجرد ما بتكمل اول واحد روبل اسحبه على طول ما تخليش اي حاجه تمام لان الموقع تتوقع منه اي حاجه ان هو يقفل في اي لحظه والحاجه الثانيه عايز اقول لك ان انت لما تيجي تستثمر على الموقع استثمر على مسؤوليتك الشخصيه انا مجرد ان انا بجيب لك المواقع فانت حابب تشترك وتستثمر اشترك مش حابب آه ما, ما تدخلش تستثمر في الموقع وتيجي تقول لي ان انت اللي خليتني استثمر وان انت لا انا بستثمر بشخص لنفسي كده انا عملت ايداع ب 20 روبل ب 50 روبل لنفسي فانت حابب تستثمر ادخل استثمر على مسؤوليتك الشخصيه مش حابب آه، يا اخوانا ما يعني انا والله زي زيكم بدخل بستثمر بس كل اللي بعمله ان انا بشرح لكم المواقع اجيب لكم المواقع آه، الجديده اللي لسه ايه بتكون لسه في اول ايام عشان خاطر نقدر نكسب منها مش اكتر وهو ربنا يرزقنا ان شاء الله وباذن الله ما حدش يخسر من اي موقع تاني ان شاء الله لو حد لو في حد خسر يعني هو تقريبا المواقع اللي شرحتها دي كلها كلها يعني تقريبا ما فيش غير موقع واحد بس اللي هو قفل يعني قفل كمان تاني يوم من الشرح على طول يعني ما اخدش وقت اصلا ويلا بينا المهم نروح نسجل في الموقع ده عشان خاطر نقدر نعمل ايداع عليه ونقدر نستفاد منه بسرعه قبل برضه ما يكفل فناخد لنا حتى يومين ثلاثه كده فيه فانت لو خدت يومين فقط على الموقع هتقدر تعوض راس مالك باذن الله يلا هنضغط على التسجيل بعد كده فتح لنا واجهه التسجيل بنضغط على ادخل تسجيل الدخول اسم الدخول بتاعك يعني ايمن احمد على حسب آه، الاسم بتاعك وبعد كده البريد الالكتروني وبعد كده كلمه المرور بعد كده انا لست برنامج روبوت. بعد كده هنضغط على انشئ حساب هروح املى حمله البيانات بتاعتي وارجع لحضرتك مجرد ما بلقنا البيانات وعملنا ضغطنا على التسجيل جاب لي كده رساله اضافه 10 روبل مكافاه طبعا الموقع اداني 10 روبل مكافاه تسجيل زي ما انتم شايفين قدامكم فانا حقفل الرساله اللي جت قدامي دي وهكذا التعدين اشتغل معايا وزي ما انتم شايفين كده الموقع فتح معايا وهنا بيقول لي ان انت كل يوم هقدر اسحب 5 روبل وطبعا باخد 50% وفي الشهر شهريا تقريبا حامل 150 آه، روبل فانا بقى هروح اعمل ايداع بسرعه على الموقع عشان خاطر اصلا الموقع مش هيسحب معايا بالطريقه المجانيه يعني انا لو اشتغلت كده مش هرضى لازم هيقول لي اعمل ايداع في الاخر فانا هروح اعمل ايداع مباشره عشان خاطر اسحب على طول من غير ما يقول لي اعمل ايداع وندخل في مشاكل تمام اول حاجه هنضغط على فوق حتى بعد كده هنضغط على محفظة آه، أول حاجة هنخليها طبعا أنا هخليها كام نخليها 10 روبل كده كفاية 10 روبل بعد كده نضغط على محفظة بير بعد كده نضغط على تعليمات بعد كده ننزل تحت كده بيديني رقم المحفظة بتاعتهم اللي هبعت لهم عليها أخدها كده نسخ وبعد كده هنزل تحت كده هروح افتح محفظه بيير بعد ما فتحنا محفظه بيير بننزل كده على علامه السهم اللي زي الماوس دي كده اللي تشبه الماوس بعد كده بنحط الرقم اللي اخدناه نسخ بتاع المحفظة بتاعة الموقع نعمله كده بسط هنا او لصق بعد كده بنكتب هنا المبلغ نخليه 10 روبل بعد كده هنضغط على ارسال وكده تم ارسال المعاملة بنجاح هضغط على علامة آه علامة ايه يا رب علامة الساعة هناخد رقم المعرف بتاع العملية كده هروح ناخده copy او نسخ بعد كده نروح للموقع هننزل تحت هنا نحط معرف العمليه نضغط على لصق بعد كده نضغط التحقق من الدفع وهو يتم اضافه الاموال الى الايداع فكده على ما اظن ان الرصيد بتاعي كده خلاص وصل هضغط على مساهمات نتاكد وهو زي ما انتم شايفين انا كده رصيدي اصبح 20 روبل طبعا 10 روبل مكافاه و10 عملتها ايداع ودلوقتي بيقول لي ان انت هسحب 10 روبل يوميا و300 آه، روبل شهريا فطبعا هو الموقع اصلا مش هيكمل شهر يعني هم ممكن ياخد له 15 20 يوم ف ويقفل والله وفي مواقع يعني بتقعد شغاله لمده شهر يعني طبعا المواقع اللي بتكسبنا كتير جدا اللي هي بتقعد فاتحه بتاخد وقت يعني طويل كده وعلى فكره الموقع هو الافتتاح بتاع الموقع 13 النهارده كام بقى النهارده 13 11 2022 يعني الموقع والله لسه النهارده فاتح يعني ده ده اول يوم النهارده في الموقع لسه شغال يعني ده حظنا حلو جدا انا افتكر والله لي يعني حوالي 10 ايام ولا حاجه لان انا جبت الموقع صدفه كده في وشي النهارده فيعني حاجه كويسه جدا الموقع لسه النهارده الافتتاح بتاع الموقع 11 13 11 2020 2022 وكويس ان لحقنا الموقع من اول يوم ليه النهارده عشان خاطر نقدر نستفاد اكثر بقدر ممكن من الموقع فيعني حاول تخش بسرعه بقلب جامد تعمل ايداع في الموقع عشان خاطر تقدر تستفاد يعني وانا برضه حستفاد اكيد يعني من الاحالات انا عارف ان في ناس بتقول انت برضه اكيد حتستفاد من الاحالات انا عارف ان انا بستفاد من الاحالات وبستفاد طبعا من الايداعات اللي انت بتعملوها يعني بس مقابل كده ان انا بجيب لكم مواقع لسه جديده يعني آه، فاللي زعلان عادي انا ممكن يعني اللي حكسبه منه اديه له ثاني يعني لو في حد عايز محتاج اي روبل أو اي حاجه مزنوق فيها او عايز يعمل ايداع معوش ارباح آه، عادي يكلمني انا هبعت له آه، يحط لي رقم المحفظه بتاعته وانا هبعت له على قد ما اقدر عشان خاطر انا مش ح... مش هقدر اكفي الناس كلها يعني في ناس كتير بتبعت بتبعت لي وعايزه ان هي اللي يقول لي عايز واحد روبل واللي عايز خمسة روبل واللي عايز عشرة روبل <clears throat> فيا جماعه سامحوني انا مش هقدر اكفي الناس والله العظيم انا اللي على قد ما بقدر بحاول ابعت للناس يعني يعني هو الناس اللي بتشترك معانا وتشغل معانا على القناه ف يعني بتبعت لي ان هي عملت اعجاب وعملت like وعملت اشتراك في القناه وتابعت الفيديو الاخر فطبعا اكيد هنعملها جيف اوي وبعد كده نبعت لهم آه، كل شخص 10 روبل باذن الله بس ده حبه من الحلقه الجايه ان شاء الله حيبقى فيه giveaway آه، على على قناتنا فاي شخص يعني اكتر واحد شارك الفيديو آه، يبعت لنا على رقم الواتس بتاعنا ان هو شارك الفيديو لاكتر عدد من الاشخاص وطبعا هيبقى كل شخص يعني لو عمل 10 مشاركات فقط للفيديو هياخد على كل مشاركه واحد روبل يعني 10 روبل وباذن الله ربنا يوفقنا ويوفقكم وكان موقعنا النهارده يا رب يعجب حضراتكم ما تنسوش تشتركوا معنا في القناه وتفعلوا زر الجرس والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته